Oh, ese viejo solo nos dio mentitas. Viejo trolo. Uh, espero que el no sea tan tacaño. Damate, que Kusai, Samonai to Anata no Yebo Tokushimasu. Será corta, gordo cañón de ñoquis de Nueva Papua Guinea. ¿Eh? ¿Es miedo de peso? No me he dado cuenta. Pareces una hamburguesa. Oigan, ¿en serio piensa pedir caramelos tirando cosas a mi casa y llamándome ñoqui? Sí. Sí. Ciegos, esta juventud de hoy en día. Gracias. Dios lo bendiga. Ay, son caramelos sabor café. Mm, ¿Qué es eso? No tengo idea. Por el amor de...